That's 19 rocks, nigga. That's 19 That's 19 That's 19 Como te fuerte pache La nena se enamoró de mi puta guardache Nike fila puma a ti nada de Versace Nada de Versace Andamos ready para el ataque Como te fuerte pache La nena se enamoró de mi puta guardache Nike, fila, Puma, nada de Versace Nada de Versace Andamos ready para ataque Me está por dar un ataque Estoy fumando con el crack del Kraken No vivo de ellos, déjale que hablen Siempre habla el que nada sabe El lobo no está yo no lo sé, pero voy a disparar Seguramente sabes que me va no importa lo que crean Solamente el bicho LLEVANDO lo de 10 Perra soy el 10, perra soy el 10, uh Perra soy el 10, perra soy el 10, uh Es que me critican como peco cuando gasto unos pesos Cuando hago un par de gestos Perro, el perro, yo ni te molesto Me divierto siendo esto y no me da el presupuesto es que me critican como un peco cuando gasto unos pesos, cuando hago un par de gestos. Pero yo ni te molesto, me divierto siendo esto y no me da el premio. te fuerte apache. La nena se enamoró de mi puta guardache Nike, fila, puma, de nada de Versace. Nada de Versace. Andamos ready para el ataque, como te ve fuerte apache. La nena se enamoró de mi puta guardache. Nike, fila, Puma, Adidas, nada de Versace Nada de Versace Andamos ready para ataque